Alright, so sekarang kita try rasa dia macam mana. Kita mulakan bahagian atas dulu. Hai <coughs> YouTube, saya Sean. Alright, hari ini uh, kita nak buat sesuatu yang istimewa yang tak pernah Sean buat di channel ni. Uh, pakai topi ni bukan sebab Sean nak swag, nak buat rap ataupun nak menyanyi ya. No, <laughs> kita nak memasak. Bukan juga memasak lah. Kita nak buat minuman yang viral. Yang memang dah banyak orang buat. Tapi sebab uh, tak pernah buat, so kita buat. Dan resepi Sean kali ni uh, cuma memerlukan 3 minit. 3 minit saja dan tanpa menggunakan ni pemukut telur tanpa memerlukan wigs ataupun pemukul telur dan juga tanpa menggunakan mixer tak payah dua-dua ni tapi 3 minit saja siap nak tahu cara dia? jom saksikan ok so uh, apa yang kami nak buat hari ni memang tak lain tak bukan adalah dalgona coffee yang sudah menjadi viral tetapi dengan uh, ramuan ataupun resepi kami iaitu 3 minit saja boleh siap. So sebelum kita mula, kita perkenalkan dulu ingredient dia ataupun ramuan dia. Yang mula-mula tak lain tak bukan anda kena ada Nescafe Classic tu. Anda perlukan gula. Gula. Dan anda perlukan ais kalau anda nak sejuk anda kena gunakan ais kalau anda tak nak sejuk anda uh, tak perlu guna ais dan akhir sekali air panas untuk uh, sebatikan gula dengan Nescafe yang ni kita kena ada satu piring ya piring bukan sebarang bekas anda kena gunakan piring yang agak lepe macam ni dan kita punya ratio adalah satu, nisbah satu, nisbah satu. Artinya berapa banyak uh, kopi yang anda pakai, berapa banyaklah gula yang anda kena ada dan berapa banyaklah air yang anda kena masukkan dalam tu. Okay, so uh, ramuan ataupun resepi kami kali ini adalah dua sudu kopi. So kena dua sudu gula dan akhir sekali dua sudu air ok sebab air ni dia lepe kan so tambah banyak sikit pun tak apa ok kacaukan dia supaya air ataupun sebut kopi sebati dengan gula sikit ok ini begitu keadaan dia sebelum dan tadi Sean ada bagi tahu kan kita tak pakai wigs, tak pakai mixer. So senjata rahsia kita yang boleh menyiapkan uh, dalgona ni dalam 3 minit sahaja, kita menggunakan barang apa? Alright, ini dia. Penapis. Penapis keluli ya. Okay, so kita kira masa 3 eh, minit. Right. Kita setkan kita punya timer kita start 3 minit kita jai, tengok apa akan terjadi pada uh, campuran gula dengan sebuk kopi kita ni selepas kita kacaunya 3 minit jom kita mulakan sekarang kacau macam ni 3 minit saja diperlukan boleh teruskan kacau saja sehingga dia naik ataupun sebati. So, dalam masa anda kacau-kacau ni, anda boleh nampaklah perbezaan uh, kopi yang sebelum ni dia warna hitam pekat kan. Sekarang dia dah macam pudar sikit warna dia. Semakin pudar warna dia, semakin kembang ataupun semakin naiklah dia. So, kita nak cari konsistensi yang dia agak, agak fluffy ataupun kembang. lah Kalau cara yang lain tanpa mixer Maybe anda perlukan uh, kekuasaan tangan Macam Abang Sazali kita <laughs> Tapi kalau dengan penuh pace dulu ni Tak payah Anda kacau relax je Seperti anda perhatikan uh, Warna dia dah semakin pudar Tengok Konsistensi dia dah semakin pekat Baru 2 ya. minit je Tengok Baru 2 minit je Kita buat 1 minit je Okay Kalau dia dah semakin pudar Semakin dia dah semakin tebal semakin crispy bau kopi memang hmm, sedap betul-betul sedap tengok dia dah tak menipis dah dah consider ok sebenarnya tapi kalau anda dia lebih fluffy dah lah teruskan kacau lagi dalam 30 saat ataupun sebanyak lagi bagi saya dia dah cukup ok so sekarang dah 3 minit nampak efisiensi yang dikenal Dah siap pun Okay, 3 minit je ya 3 minit 3 minit saja dah jadi Dan kita boleh buat step yang seterusnya Okay, step yang seterusnya Anda bolehlah cari cawan yang cantik sikit Untuk menghiaskan dia So, mula-mula dapatkan cawan Masukkan sedikit ais kalau anda nak minum yang sejuk dan kalau anda minat dengan susu resepi yang sepatutnya anda menggunakan susu tetapi kerana Sean tak minum susu saya tak suka bau susu tu sejak dari kecil memang tidak suka minum susu that's why Sean akan gantikan dengan susu kacang soya dan akhirnya kopi yang kita telah pukul tadi kita pukul kopi ni masukkan kopi Alright Dah siap pun kita punya dalgona coffee ni Nah, Inilah dia dalgona coffee yang Sean buat tadi Nampak cantik kan? Wow, bau pun memang best Dan resepi yang Sean guna ni cuma memerlukan 3 minit saja ya Alright, so sekarang kita try rasa dia macam mana kita mulakan bahagian atas dulu <coughs> pahit memang pahit okay, kita try campur sikit dengan susu ataupun kacang soya tadi Hmm. Sedap kalau dah campur sekali dia sedap kalau minum bahagian atas dia memang dia pahit lah alright inilah dia selepas campur kita try Hmm, sedap sedap alright pastikan anda try resepi daripada Sean yang ni menggunakan uh, penapis keluri supaya anda tidaklah memerlukan tangan yang besar tidak penat tanpa mixer tak perlu semua tu pakai saja penapis keluri tu senang saja anda boleh buat minuman yang sedap seperti apa yang Sean buat ni alright kita jumpa lagi pada video akan datang jangan lupa untuk like, komen dan subscribe bye bye